අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා හරිදේ හරියටම කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම අනුරාධා රණසිංහ. ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. ප්‍රතිත්‍රස්තපනත් කෙටුම්පත අප්‍රේල් අග හෝ මැයි මුල පාර්ලිමේන්තුවට. ප්‍රතිත්‍රස්තපනත හකුලගන්නවා නම් ලිඛිත ප්‍රකාශයක් දෙන්න විපක්ෂ නායක සජිත් කියයි. දැන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත. යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට බොහෝ පාර්ශව දැඩි විරෝධය පළ කරනවා. ඒ අතර ආගමික නායකින් සේම නීතිඥ ප්‍රජාවද සිටිනවා. ජාත්‍යන්තර නීති සංවිධාන පවා මෙම පනතට විරෝධය පළ කර තිබුණා. ඒ අනුව අඩියක් පස්සට ගැනීමටයි ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇත්තේ. ත්‍රස්ත මර්ධන පනත හෙවත් PTA වෙනුවට රජයේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත හෙවත් ATA හඳුන්වා දීමට තීරණය කළා. මෙම පනත් කෙටුම්පත හඳුන්වා දුන් දවසේ සිට ඊට හතර අතින්ම එල්ලවන්නේ දැඩි විරෝධයක්. විශේෂයෙන්ම දේශීය සේම ජාත්‍යන්තර නීති සංවිධාන සහ මානව හිමිකම් සංවිධාන පවා මෙම පනතේ සමහරව ගන්තිවල ඇති භයානකකම පෙන්වා දෙමින් සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම මෙරට නීතිඥ ප්‍රජාව මීට විරෝධය පළ කරමින් ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවට යාමට පනත අධ්‍යයනයට කාලය අවශ්‍ය බවයි. ඒ අනුව අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ අදේ පිළිබඳව විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කළා. පළවෙනි වර කියවි කියවීමට නියමිතව තිබුණේ අප්‍රේල් මාසේ 4 වෙනිදා අප්‍රේල් මාසේ 6 වෙනිදා පටන් සති 3ක කාලයක් තියෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ නිවාඩු කාලය. ඒ අනුව බොහෝ නීතිඥවරුන් විපක්ෂයේ කණ්ඩායම් සහ සමාජ ක්‍රියාකාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් ආවා. මෙය සිංහල අවුරුදු ඒ වගේම අධිකරණයේ නිවාඩු කාල සීමාව තුල ඉදිරිපත් කරන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා ගන්න අධ්‍යයන අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍ය නම් පිස්සම් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ අනුව මම තීරණය කරා ඊට අවස්ථාවක් ලබා දීලා අප්‍රේල් මාසේ අග සතියේ හෝ මැයි මාසේ මුල සතියේ ඒ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. විපක්ෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරා පාර්ලිමේන්තුවේ පළවන වර කියවීමට ප්‍රථම ඔවුන්ට මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඕන කියලා ඒක නිසා අප්‍රේල් 25 වෙනිදා ආංශික කාරක සභාවේදී මේ සාකච්ඡා කරන්නටත් මම අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඇතර මේ පනත සමාජයේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාවට ගේන පනතක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. ත්‍රස්තවාදය වළක්වන්න කරන පනතක් මේක. ප්‍රතිතස්ස කියන්නේ ඒකයි ඒකේ තේරුම. අපි රටක් හැටියට රටක විනයක් තියෙන්න ඕන. මේකට දැන් විරුද්ධ වෙමින් කතා කරගෙන යන්නේ අපිට පේන්නේ කෑ ගහන්නේ ඔය ත්‍රස්තවාදී වැඩ කරපු පිරිසමයි. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා භික්ෂූන් වහන්සේ සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයන් ඇතුළු පිරිසක් අද අමාත්‍ය විජේදස් රාජපක්ෂ හමු වුණා. වර්තමානයේ පවත්නා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික අයිතිය සම්පූර්ණම විනාශ කරන ආකාරයේ ඒකාධිපති ප්‍රයත්නයක් මේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනතෙන් පැහැදිලිව පේනවා. නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකුට බලය පැවරෙනවා මේ බරපතලකම පිළිබඳව තීන්දු තීරණ අරගෙන මේ පනත අනුව දඩුවම් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ අනුව අපට බරපතල සැකයක් තියෙනවා මේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනත යටතේ පවත්නා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික උරුමය ජනතාවට අහිමි වේවි කියන සැකය. හැකින් දැන කොටසක් නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්වරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේද අද සිය කනස්සල්ල පළ කරමින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණා. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත මගින් බලපෑම් ඇතිවන්නේ එක් ප්‍රජාවකට පමණක් නොවන බවයි විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් පෙන්වා දෙන්නේ. කරුණු කිහිපයක් පදනම් කරගෙන මෙම පනතට එම සම්මේලනය සිය විරෝධය පළ කර තිබෙනවා. මෙම පනතින් ත්‍රස්තවාදය යන නිර්වචනය කර ඇත්තේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නොවන පරිද්දෙන් බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ. අදත් යෝජිත පනත් කැටුම් පතට විවිධ පාර්ශව දැඩි විරෝධය පළ කළා. රජය මේ රටේ ජනතාව උද්ඝෝෂණ කරනවට වැඩවර්ධන කරනවට කොයිතරම් බය වෙලා තියෙනවද කිව්වොත් අද ප්‍රතිසත්‍රාස්ත පනත ඔස්සේ මේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය උල්ලංඝනය කරන්න. ඒ වගේම රටේ ජනතාවගේ දේශපාලනය කිරීම සිවිල් අයිතිවාසිකම් සහ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ නිදහස අද පාලනය කරන්න කටයුතු කරන්නට යෙදිලා තියෙනවා. තියෙන ත්‍රස්තවාදී පනත යටතේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වෙනවා. ඊට වඩා දරුණු පනතක් මේ වෙනකොට මතුවෙමින් තිබෙනවා. මේ පනත යටතේ රැස්වීම විරුද්ධයි අදහස් පල කිරීමට විරුද්ධයි මේ යටතේ මාධ්‍ය මර්ධනය සුවිශේෂ අපි දැක්කා මේ තියෙන පනත යටතේ මාධ්‍ය මර්ධනය කරන ආකාරය පාර්ලිමේන්තුවට ජනමාධ්‍යවේදීන් කැඳවනවා ජනමාධ්‍යවේදීන්ට දඩුවම් කරනවා දඩුවම් කරපු අවස්ථා අපේ ඉතිහාසෙ තියෙනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වෙනසීමේ මුර්ග පනතක් තමයි මේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනත මේ එක තැනකට සියලු වස විස එක් තැනකට හදපු ලෝකෙ මෙතෙක් කිසිදු රටක් කිසිදු රටක් මේ පන්නේ මුර්ග පනතක් ගෙනල්ලා නැහැ. මේකේ ත්‍රස්තවාදී අර්ථ දක්වලා තියෙන ආකාරය ඉතාමත්ම බරපතලයි. දැන් ත්‍රස්තවාදී කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ මාධ්‍යවේදියෙක්නේ. ඔබ යම් කිසි දෙයක් ගැන වාර්තා ලියුවා මේක ත්‍රස්තවාදී කියලා හඳුනන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාව යම් කිසි වෙලාවක වෘත්තිමය හේතුව නිසා, වෘත්තීය ක්‍රියාකාරකමන් නිසා තමුන්ගේ රැකියාවට යන්නේ නැහැ කියලා තීන්දුවක් ගත්තොත් ඒක ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් විදිහට හඳුනන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන භයානක පැත්තක් තියෙනවා. ඒ භයානක පැත්ත තමයි ත්‍රස්තවාදය කුමක්ද කියලා අර්ථ නිරූපණය කරන්නේ කවුද? රජය කාලයක් දෙමළ ජනතාවට විරුද්ධ ත්‍රස්තවාදී කාලයක් දකුණේ තරුණයන්ට විරුද්ධ ත්‍රස්තවාදී කාලයක් මුස්ලිම් ජනතාවට විරුද්ධ ත්‍රස්තවාදී දැන් වෘත්තීය සමිති අරගලකරුවන් ත්‍රස්තවාදීලට නම් කරලා තියෙන්නේ ත්‍රස්තපනද ගේන්නේ මොකටද මිනිස්සුන්ගේ කතා කිරීමේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය නැති කරලා දාන්න මාධ්‍ය ආයතන අල්ලේ නටවන්න හදන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ උසාවි ගෙනියන්න බැරි ව්‍යවස්ථාව අපිට වෙනස් කරන්න බැරි නම් ඒ ව්‍යවස්ථාදායකයා අසමත් නම් ඒක වෙනස් කරන්න ඒ ව්‍යවස්ථාදායකයා ආයෙ ගෙනලා තියෙන්නේ අපිව මර්ධනය කරන ප්‍රතිදස්ත පනතන අපි කියනවා මේ ව්‍යවස්ථාවට පිටින් මේ පාර්ලිමේන්තුවට පිටින් එවැනි නීති සම්මත කර ගැනීමේ බලය ජනතාවට ඕන. මේ පනත తాවකාලිකව නෙවෙයි සම්පූර්ණ මහෝසි කළ යුතුයි. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ඉවත් කරගන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව ලිඛිතව ලබා දෙන්නයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ඉල්ලා සිටිනවා. ඔහු මෙම ඉල්ලීම කළේ පනත සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමිනුයි. වර්තමාන රජය ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත වෙනුවට ත්‍රස්ත විරෝධී නව පනතක් ගැනීමේ සූදානමක් තිබෙන මොහොතක රටේ ජනතාවගෙත් සිවිල් ප්‍රජාවගෙත් නීති ශේෂත්‍රය විරෝධතා මැද අපිට දැන්දැන් ආරංචි ලැබෙනවා මේ පනත හකුලා ගන්නට රජය කටයුතු කරනවයි කියලා. ඒ කාරණාව මම ඒ තරම් විශ්වාස කරන්නේ නෑ. රජයට ප්‍රකාශ කර සිටිනවා මේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනත හකුලා ගන්නවා නම් ඒ පිළිබඳව බොහොම පැහැදිලිව ලිඛිතව නිවේදනයක් රටේ ජනතාවට ලබා දෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඕන මේ පනතට විරුද්ධව සමගි ජන බලවේගයේ සමගි ජන සංධානය පක්ෂයක් හැටියට මේ පනත අභියෝගයට ලක් කරලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ අනිවාර්යෙන්ම මේ පනතේ තිබෙන ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී මානව අයිතිවාසිකම් විරෝධී මහජන නිදහසට විරුද්ධව තිබෙන ඒ වගේම මානව අයිතිය විරුද්ධව තිබෙන සියලුම ප්‍රතිපාදනයන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හරහා අධිකරණය හරහා පරාජය කරන්නට අපි කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා පොදු ජනතාවගේ මානව අයිතිය සුරක්ෂා වෙන විදියට මේ පනත පරාජය කරන්නට සමගි ජන බලවේගයත් සමගි ජන සංධානයත් කළ හැකි සියලුම ක්‍රියාමාර්ගයන් ගන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මහබැංකුව ස්වාධීන කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ පනත් කෙටුම්පත ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී ඇතැයි කතානායකවරයා පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා. කතානායකවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව නිසි ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ නැති බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගෙවිඳු කුමාරතුංග අද චෝදනා කළා. ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවෙහි සිදු කළ යුතු ප්‍රතිසංස්කරණවලට මුදල් නීති පනත යාවත්කාලීන කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව මහබැංකු අධිපතිවරයා පසුගියදා ප්‍රකාශ කළා. 2002 වසරේදී සිදු කළ සංශෝධනය හැර පසුගිය වසර 70 පුරා මහබැංකු පනත හෙවත් ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් නීති පනත පුළුල් ලෙස සංශෝධනය කර නොමැති බවයි ඔහු පෙන්වා දුන්නේ. මූල්‍ය අංශයේ අධීක්ෂණය ශක්තිමත් කිරීම සහ මහබැංකුවේ පරිපාලනය වැඩි දියුණු කිරීම රජය මෙම පනත මගින් අපේක්ෂා කරනවා. ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ ස්වාධීනත්වය ශක්තිමත් කිරීමට මහබැංකු පනත පිටිවහල් වන බවයි මහබැංකු අධිපති අගමැතිවරයා පැවසුවේ. කෙසේ වෙතත් විපක්ෂය පෙන්වා දුන්නේ මෙම පනත මගින් මහබැංකුවේ ස්වාධීනත්වය බිඳ වැටෙන බවයි. මහබැංකු පනත් කෙටුම් පත ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය කතානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මහබැංකු පනතේ වගන්ති රැසක් ව්‍යවස්ථා විරෝධී බව ප්‍රකාශ කළත් කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ එය නිසි පරිදි ප්‍රකාශයට පත් කළේ නැති බව පූජ්‍ය අතුරුලිය රතනහිමියන් ඊයේ කතානායකවරයාට චෝදනා කළා. මේ සම්බන්ධයෙන් අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගෙවිඳු කුමාරතුංගද අදහස් පළ කළා. මේ පනත තියෙන ඉන්නවා වගන්ති 134. මේ 134න් 46. ඒ වගන්ති 46න් සමහර ඒවාට තුනෙන් දෙකක විශේෂ පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියක් ඕනේ සහ සමහර වගන්ති සම්බන්ධයෙන් කියවෙනවා තුනෙන් දෙකේ පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියට අමතරව ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි. මේකද කතානායකතුමා නිවේදනය. වෙන්දට 52ක් සම්බන්ධ නඩු කියනවා කතානායකතුමා පාර්ලිමේන්තුවට විපත් කරනකොට අපිට ඒ නඩු තීන්දුවේ පිටපත අපේ මේසවල කියලා තියෙනවා. එදා දවසේ හතර වෙනිදා මේ නඩු තීන්දුව කාලමිකුවට ඉදිරිපත් කෙරුන්නේ අනතේ වගන්ති වලින් තුනෙන් එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ නීතිපතිතුමා වෙනුවෙන් අධිකරණයට කියනවා රජයේ ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙයාකාරයට කාර්ක සභාව සභාවේදී සංශෝධන ගෙනුම් ලැබේ. දැන් මේක එහෙම වෙයි. ඉතිහාසයේ අත්දැකීම් වගේ තියෙනවා. දානමය සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීම් වගේක් තියෙනවා. අපේ ව්‍යවස්ථාවට අවසාන වශයෙන් මොකක්ද උනේ කියලා. වගන්ති 43ක් වෙනින් විකල්ප විකල්ප වගන්ති මේ නොදකින් විදිහට යෝජනා කරලා තියෙනවා රජය වෙනුවෙන් නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරල්තුමා. මොකක්ද අපිට තියෙන සහතිකය මේ වගන්ති ඒ ආකාරයට සංශෝධනය වෙන බවට. පණතක් අධිකරණ නියමයට අනුකූලව හෝ අනුකූල නොවන ආකාරයට හෝ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරොත් කතානායකයට අසන ලැබුවොත් එය එතනින් එහාට මේ රටේ ගොස් ගන්නව මේ රටේ ජනයාට කැටලි ගසනවා ඇරෙන්න දජන්තවාදීව නිවැරදි කිරීම සඳහා කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් නැහැ. ඒත් සමගින් උදැසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. යළිත් හමුවෙමු දහවල් ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්.